Köprüsü gibi. Dört gibi yaptı. Thank you. улицу сейчас видим, подожди. Вот, видишь, видишь, ниже, ниже. В 2008 году в этом помещении шли ремонтные реставрационные работы. Вот их результаты появились музейной экспозиции. Здесь найдены были в грудах обломков, грунта всевозможного происхождения, остовы кровати, посуда армейского образца, фрагменты оружия, человеческие кости. А находки особо отдельные. Стена, что справа от вас. 11 октября в 2008 году в одной этой стены вы знаете, останки человека, на останки бойца, рядом с саперная лопата и монетный патрончик с запиской. Согласен с запиской, солдатского медальона. Грошенко, Лев Павлович, именно он смотрит на вас с довоенной фотографии 1916 год рождения, перед 26 лет участник войны, в армии был призван до войны в 40-м из украинских книги памяти этого города Яков Лукич Грошенко был в списках без вести пропавших. Вот какое-то время спустя, после этой находки, у этой стены, в этом помещении, точно так, как стоите сейчас вы, стоял человек с гвоздиками в руках по имени Гашенко Николай Яковлевич, 35 -го года рождения. То есть стоял человек всю жизнь с войны, ожидавший своего отца. Воздухозаборная патерна впереди. Последний дорогой на море, для находившихся здесь в 42 году. В конце этой квартиры маленькая игровая площадка, с на море. Вот той площадкой она в виде балкона. Сегодня море шумит точно так, как шумело и плохо 70 лет назад, в 42 июля. На той площадке вы через несколько минут будете стоять. Позвольте внимание ваше заметение на сейчас, на несколько минут. Последние защитники Севастополя именно оттуда, из выхода из этого, у выхода из этой подгородной, смотрели на внешний вид в июле 42-го, смотрели на море с надеждой. В надежде на то, что Родину помнит, в надежде увидеть корабли, обещавшие спасение. Советские корабли к этому берегу придут только в 1944 а фашистские в 1942 Участник штурма батареи со стороны моря итальянский князь Бургезе, капитан третьего ранга, один из руководителей десятой й флотилии ВМС Италии, что действовало на Черном море в 42 в своих воспоминаниях о последних часах батареи рассказывал примерно следующее. Его катерам был дан приказ атаковать батарею со стороны моря. Стояли на леди и начали здесь с ультиматума в случае хотя бы одного выстрела из паттерна по батарее будут выпущены торпеды. Выстрелов не последовало. И тогда итальянские моряки сошли на берег. Был яркий июльский день, подчеркнул весь воспоминания, 12 июля. голубое небо вспомнил прозрачную морскую воду, сквозь которую отчетливо были видны тела утонувших людей, а берег перед входом в патерны буквально усеян телами убитых. Поднялись в подземный коридор, так он назвал патерны батареи, Здесь встретили живых, вернее, полуживых людей, полузадушенных газом. В последние часы осады немцы применили отравляющие газы против тех, кто находился и здесь, в этом латернах 13-метровой глубины и в третьем ярусе на глубине 20 метров. Сопротивление эти люди не оказывали. Те, кто мог передвигаться, вывели берег моря и спроводили к ближайшему лагерю для военных обоснованных немцами. Это был лагерь на берегу Камышовой бухты. После этих событий прошло ровно 22 месяца, а в мае 1944 -го года батарея освобождена от фашистов. 9 мая за год до победы освобожден Севастополь, а 12 мая бои шли здесь, на мысе Херсонес. В те дни 35-я батарея была в последней КП, как и 42-м, но теперь уже последний КП 17-й немецкой армии. Здесь вновь сотни убитых, утонувших, тысячи плененных, теперь это немецкие солдаты и офицеры. После войны батарею не восстанавливали, ее уцелевшие помещения использовали для нужд береговой батареи номер 723, что действовала на мысе Херсонес по 60-й год. 21 век вновь в строй вступает 35-й батарея. Как мы видим, он живет и работает, служит. Самый молодой экскурсионный объект, самая молодая постройка на территории батареи – пантеон памяти защитников, Мы мысль Херсонес. Пантеоны нас с вами уже ждут, но прежде, чем у стен пантеона остановиться, последние десятки метров берегу моря, маленькая смотровая площадка, Увидите Убедительнейшая просьба к вам на той площадке постойте молча. Ваше молчание пусть будет поминовением тех, кто находился здесь в июле 42 -го года. Группа большая, поэтому там два приема на маленькую площадку. Thank you. Я понял. Такова, что слева от глаза, бухта голубая. Наверное, она вам знакома, и бухта, и название это. Бухте голубой последней на станции Кричала можно найти. Кричала, что строили весной 42-го для приема катеров 1 июля 42